bana abakulu ah, <laughs> mbaite baki kumabulo muyaita musime eh ba ebonisi badusi muduse eh uh-huh. aha rakubanze nize ezange zibande biri kilomita nize bazi flagging enchalize banga bacha 10 ku 5 okay kati eh kati enchalize zange biri okay gwo duse meka sebo abili musatu kumi na tano zibadde wa ssatu simanyi teziyo kumi na tano nze kikumi kikumi badde ku baduyiro abaduyiro emisina eh. mugisanze mutya generaly bulungi nnyo ketulabye kabaka waffe kimala kimala kibadde kya kabaka ku bantu waali bingi ebyadde byogerwa ebitiisa naye ne tuba nga tumulabyeko nga mulamu kibadde kitumala bumazzi twagala kabaka waffe ffe nga abebonisi twagala kabaka netugamba bannange atukuke atukuke eh, kikulu nnyo kabaka kyalagira kiddibwamu okitegeera eh. kati ate pulezidenti yagenze naga kanaeffe netukwere mu lubiri and remembe mnamulondo so zabasajja ah. omumanyi omumanyi <laughs> omumanyi oyo mukono ogulengedde eh. gundagundaemisinde eh. ah, ah, gyaleero ate kati kubanga tomanyi tuyina tulabe kukakabaka waffe ate ayogedde maye myaka yejanga tayogera tayogedde nengaka nina okudduka nziruse paka nenpita eggulu oddukiddewa emaabetolotinze nziruse ekitundu ekituufu kiri ti nziruse ekitundu nedduyiro mutegedde omulama lwaki leero ah, tudduse ekisooka kabaka waffe atuyise mhm. ekyokubiri abantu ba buganda baganda baffe bwebatuwagidde naffe twagala okubeera nabo netubeera nabo yensonga ezo zokka tomanyi mulamwa abaka bafidesbran kulwanyisa tubaddekulwanyisa siriimu nti tubeere basaale nnyo mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya kyekituleese agambe tubeere basaale tusaba buli ali wano mwekebeze tulwanise obulwadde buno newoba obuyina twala baffe tumukebeza essuubi newoba obuyina funa eddagala kwegambwe ebeerera obulwadanti era kuba agambye tulwanyise obulwadde okitegeera nga newoba obuyina togwamu maanyi togwamu ssuubi kale njagala meseji yamwe eri kabaka ku lunaku luno amazaalibwa ge gakagwammwe nga aba ebona ah, meseji yaffe first of all tusanyuse okulaba nti tumulabyeko ekyokubiri twagala nnyo okubeera naye koozi ye ey'okulwanyisa mukenenya kati ffe ngaba ebons ne tugamba nti ku idi katusanyuse abantu be ddala ddala tugenda kubateekerawo sho saabasajja abantu bo bonna tugenda kubateekerawo sho ku idi mu thiatalakobita kyeyo tusazeewo sente tuzisalire eddala mitwalo esatu nemitwalo ena si zeziri ze tutera okuteekako olw'okuba tufunye essanyu okumulaba nga mulamu ng'ate ali bulungi ng'ate ali fiiti Gunda gunda, bafe gunda gunda. Awangalo mwana wa mtesa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kavaka. Happy birthday to you.